¿Qué pasa cuando combinas un asilo junto con un grupo de niños llenos de energía y ganas de hacerlos sonreír? Esto es lo que quisimos ver en este video, y para esto fuimos a grabar a los niños de una organización llamada Triángulo Clown, quienes iban a ir a un asilo para alegrar y hacer sonreír a las personas mayores que aquí viven. Los adultos mayores del asilo no estaban enteradas que este día irían un grupo de niños para distraerlas y alegrarlas por lo que dentro del asilo parecía un día como cualquier otro. Algunas caminaban, otras descansaban y otras hacían sus actividades. Veamos qué es lo que pasa cuando entran los niños. Observa cómo los rostros cambian y se iluminan cuando están con los niños. Fue muy bonito ver cómo la energía del lugar iba cambiando y las personas mayores pasaban de estar en reposo a estar activas y alegres con los pequeños. No tardaron en apuntarse para jugar con ellos. Algunas jugaron lotería y se divirtieron muchísimo. Otras prefirieron agarrar y contarles anécdotas e historias. otras simplemente se dejaron consentir. Otras bailaron. Y hasta un cumpleaños se festejó. La respuesta a la pregunta que hice al principio sobre qué es lo que pasa cuando combinas un asilo y niños chiquitos es magia. Simplemente el combinar estas dos etapas de la vida hace que tanto los niños se diviertan y aprendan, como que las personas mayores se alegren, recuerden y sonrían. Estos pequeños nos han dado una gran lección. ¿Por qué no los imitamos? Y convivimos más seguido con nuestros abuelitos y adultos mayores, para así sacarlos de su soledad, de su rutina y de su silencio. Porque como ya lo viste, tu tiempo, dedicación y escucha hacen toda la diferencia para que disfruten de un gran día.